إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه لقاءه في الدنيا الاتصال به لقاءه في الجنة في الآخرة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وليكن هذا العمل خالصا لي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من هذه الآية كان عنوان هذا البرنامج سبل الوصول وعلامات القبول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لذلك حينما قال الله عز وجل وأن أعمل صالحاً ترضاه قال بعض العلماء العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة أيها الأخوة يقع على رأس الأعمال الصالحة الخلق الحسن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم أوتي الوحي أوتي المعجزات أوتي جمال الصورة أوتي الفصاحة حينما أراد الله أن يثني عليه أثنى عليه بالخلق الحسن قال وإنك لعلى خلق عظيم من هنا لخص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كلها